その姿はこれからバーチャルダイバーランドへ行ってくるバーチャルダイバーランドへこの間クロルが入ったことでバーチャルダイバーランドに穴が開いている今こそ私がどれだけケントに近づけたか試すチャンスなんだ 今デリトロスに攻めてこられたらまずいな 敵はケント狙われたグラディオン西暦2100年正義のウェブナイトグラディオンと共に戦う少年結城健人とその仲間たちはコンピューターネットの中にあるもう一つのダイバーランド バーチャルダイバーランドへと飛ばされてしまった元の世界へ戻るためには悪のプログラムデリトロスと悪のウェブダイバーリュートを倒すしかないケントたちの冒険の旅は続く ぱりデリトロスの仕業かな絶対そうに決まってるでもこんなにそっくりじゃ僕らにも見分けがつかないよどっちが本物か勝負だかけっこ勝負早い方が本物だ同じ速さだ次は腕相撲で勝負だ俺と勝負だああ むぜ直樹100番勝負をやってきた俺ならよくわかるぜ本物が分かったら偽物なんかぶっ飛ばしてやらえー、レディーゴーこの力本物だよし次レディーゴー すが竜斗様完璧ですこの私でも見分けがつきませんではこちらも作戦を始めましょう度京も同じか困ったねどちらも本物に思えるよなんだか俺が偽物でもいいような気になってきた 俺もケントがわからないなんて親友失格だぜ僕は弟失格本人失格だそうだななんだとやるかちょちょっと二人 カイト兄ちゃん今ので分かったわ本当のお兄さんだったら弟を助けるはずだもの偽物はあなたね <laughs> なるほど今のが兄弟愛という感情か愛というのは難しいものだねその声は竜とその通りだよケント よくもケントに化けたな <laughs> ジカルステーションにガリュンドラゴンまでもがデリトロスモンスターのジャギ攻撃を受けた何だって大丈夫かグラディオンマジカルステーションのダメージは少ないだがガリューンとドラゴンは回復するまでしばらく動けないだろうただダイタリオンだけは無傷だバリアの修理が終わってないところを狙われたぴょこよくもやってくれたなリュウダ が大タリオン出撃するみんなはケント君を頼む お待ちしておりました大体ラーダやりなさいリトロスモンスターイカジュポンダイタークスと互角だって 竜トお前いつまで俺のふりしてんだよ正々堂々と勝負しろしばらくそこにいてよケント本番はこれからなんだグラディオンを私のものにするというゲームのね カジュポンはこれまでのデリトロスモンスターの強化タイプ強いですよならば見るがいい我が王にライガオンウェブチェンジライガオンヘッドモードヘッドチェンジライガオンライガオンスーパーエレクトリックランサーイカジュポン なるほどライガーヘッドになるとライガオンのパワー攻撃ができるのですねスーパーエレクトリックランサーがあっさりとショーヘッドチェンジだペガシオンウェブチェンジペガシオンヘッドモードヘッドチェンジバイタリアンペガスーパーミラーズソーラド ーミラージュソードまでペガスヘッドはペガシオンの超能力大変大変ダイリオンが苦戦俺とドラゴン出撃できれば大変だ兄ちゃんお前本物か偽物かどっちだ 本物に決まってるだろほらグラディオンコントローラーを持っているなら本物だねじゃあ竜とはあいつ俺を閉じ込めて逃げていったんだ <laughs> 卑怯なやつだぜそれより大変なのケント君翔さんと大タリオンが分かってる俺に任せておけマジカルステーションへブラグク 有期検挙本人チェックを行いますチェック終了結城健人本人であることを認識しましたマジカルステーションの認識プログラムをも騙せたぞ これがグラディオンどうしたグラディオンいや何でもない行くぞウェブダイブグラディオン緊急発進スタンバイグラディオンシュート テントの仲間を騙しマジカルステーションに入るそしてついに私はグラディオンを手に入れたあと グラディオンの力を試すとダイタリオンを倒すだけだ力を発動ダイタリオンケント君リルト様がいらっしゃったあとはお好きなようにうん ケント面白いものを見せてあげようリュートグラディオン <laughs> リュートお前グラディオンに <laughs> その通りグラディオンはもはや私のものだケント騙されるなグラディオンそいつはリュートだ無駄だよ君の声は届かない そこでグラディオンが大タリオンを倒すのを黙って見ているんだねやれグラディオンブレイクザー どうしたグラディオングラディオンやれ俺の言うことが聞けないのかグラディオンそこまでリュウト何姿を変えても中身までは変えられないのだグラディオンお前私がリュトだと気づいていたのかならばなぜ私を乗せたその答えは竜と ケーニュートどうするつもりだ何強制ダイブだとウェブダイブグラディオングラディオンビクトリー 私を倒すつもりだったのかグラディオンウェブダイブイカ10本お前の作戦もこれまでだ竜斗黙れケントお前より 完璧なウェブダイバーグラディオンは私にこそふさわしい負けるもんか俺に化けて卑怯な真似をするやつになんか 究極の合体技スーパーアックスノバだおうウェブチェンジダイタリオンアタックモードグラディオノバモードに ラディオン俺のこと分かってくれてケントと私は正義の心でつながっているだから私がケントを間違えることはないグラディオン <laughs> でもケント君に化けたりグラディオンを奪おうとしたりリュートの目的は何だろう何か恐ろしいことを考えているような気がする仲間やマジカルステーションですら私だとわからなかった しかしグラディオンだけには分かった体をコピーし感情も学んだ私にまだ不足しているものがあるというのかグラディオンと剣との結びつきがこれほど強いならば正義の心でつながれているケントとグラディオンの関係を全てコピーすればいいのか 上のドアを開けるあの夜空に浮かんでる星屑のように僕たちも輝けるさことから 始まるさ超えてゆこう West Diver 時の彼方まで For future 新たな機会交わして We are fighters そんな不安から俺たちの心がバラバラに直樹翔さんカイトまでみんなどこへ行くつもりなんだ降り続ける憂鬱な雨ここバーチャルダイバーランドにも最大の危機が訪れようとしていた次回電脳冒険記ウェブダイバー崩れる世界エンジェの秘密2